Boa noite a todos, meu nome é Raoni, sou representante de Casa Meu Amigo Gay Ogawa em Belo Horizonte e após uma semana de estudos profundos com meu professor Tito Thiago aqui em Berlândia, iniciamos a preparação uh, para o Festival do Japão que ocorrerá em São Paulo. Uh, tem sido um, um período de, de muitos eventos, de muitas apresentações, como foi a bela apresentação do teatro, do teatro em Valência, organizado na Espanha, as festas todas que ocorreram lá, no qual o meu professor esteve presente. E agora nós estamos organizando algumas... algumas é, estávamos estudando algumas coisas da nossa tradição que pretendemos levar, especificamente o Jujutsu Mugen Mukeru, que é bem característico do povo Shizen e caracterizava as técnicas de defesa pessoal que o povo Xen tinha, é, que utilizavam muito ah, o ambiente em qual eles se encontravam. Então utilizavam-se as pedras em chão, né, utilizavam muito o chão como arma, o ambiente é, como arma. Né? É, especificamente, hoje nós vamos falar um pouquinho é, de Sangen, que é um, um movimento de Sangen na qual nós utilizamos o chão como arma e a presença de pedras é, ou outros obstáculos que poderiam causar sérios ferimentos é, dentro das movimentações que, que são estudadas. Então, por favor, a base se inicia é muito baixa, ele vem aprisionar manga, sode. Nós entramos então com a TNI no rosto, lembrando que era um, povo, era um povo as pessoas conhecidas pra, por nós como nomim, ou homens do campo. Então eram pessoas que certamente pela sua característica de trabalho, tinham braços, mãos e pernas muito fortes. Então esse era um temi que é, provavelmente causaria uma injúria muito grande. Buscamos braço, tentar fraturar cotovelo, mantendo cabeça escondida, protegida. Agora, uma, uma, uma peculiaridade que costuma intrigar muito, principalmente os alunos que estão chegando, é a sequência que parecem que são passos dados aqui. É, em verdade, o que se busca é fraturar tíbia com um movimento violento de pisada né, com a perna. E ele tira isso, ele recua a perna não permitindo essa pisada. Por isso se assemelha-se a um passo. Agora nós buscamos a outra perna. Mais uma vez e mais outra. Ele então faz um ataque, neste caso poderia ser como tantou. ele faz um ataque a rosto, defendemos, é, Vamos em gola, torcemos. E aqui a caracterização da técnica. Ele nessa posição, com o peso todo na base da coluna, é um movimento reto para baixo, violento, buscando pedras. Então buscava-se, usando o chão como arma, bater cabeça, bater ombro, né? que é uma característica em várias técnicas de Jiu-Jitsu, especialmente na sequência de Mugen Keru. Fiquem atentos aos vídeos que sairão agora nas próximas semanas. Arigatou gozaimasu.